हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल है और एज जो है इंटीजर टाइप का है उसमें लिखा हुआ है input please enter your age age अगर कम है 18 से तो भाई आप तो माइनर में आ जाएंगे तो यहाँ माइनर मैंने प्रिंट कराया है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई आएगी कि आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है भाई बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है और एल्स में क्या किया है मैंने एल्स में दिया गया है फिर वापस से इफ इफ की नेस्टिंग करा दी गई है एज अगर ज्यादा है या बड़ा बराबर है 18 के तब आप एलिजिबल है और अगर एज बड़ा है या बराबर है 60 के तो भी आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि ज्यादा आप ओल्ड हो गए हैं काम करेंगे दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर अब आप F5 कीजिए और एंटर कीजिए और यहाँ पर इसको सेव करता हूँ एज के ही नाम से डॉट पी लगा करके ठीक है तो ये डॉट पी लगा करके इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ कह रहा है इंटर योर एज अगर मैं 70 एंटर करता हूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है देख सकते हैं you are too old to work age per government rules please collect your pension आप पेंशन कलेक्ट कीजिए आप काम करने के लिए नहीं बने हुए अगर मैं फिर यहाँ F5 करता हूँ और F5 करने के बाद यहाँ अगर मैं 12 एंटर करता हूँ तो लिखा हुआ आएगा you are minor you are not eligible to work लेकिन वर्क कब कर पाएंगे आप यहाँ पर इस प्रोग्राम के मुताबिक आप देखिए यहाँ पर अगर आप 25, 26 या ये देखिए ये देखिए कि ये क्या लिखो you are eligible to work please fill your detail and apply ठीक है तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं